Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. mbote na bandeko nyonso oyo bolingaka kolanda emission na biso ya La decouverte euh, na chaîne na biso ya Katika Pesa TV topesi bino nyonso mbote parmi partout bozwami bandeko nyonso oyo boza na Amérique na Asie na Océanie partout uh, topesi bino bambote mingi na confiance bozopesa biso na bolingo ya kotalaka Toujours ba emission na biso na ko partager na ko liker en tout cas biso toza na toujours pona ko pesa bino un grand merci et puis ba mbote na bino ya ebele partout bozwami elongo na maman Cathy Kapesa hein na Etats Unis maman Cathy Kapesa euh, soki osali na lobaka soki osali fete na na Etats Unis obengi maman Cathy te penza na yebi te soki ekosimba euh, maman wa simbi service traiteur Hein, na equipe na yo mobimba ya service traiteur topesi bino ba mbote ebele euh, ba mbote na bino na ba confiance bopesa biso ba mbote ebele ba ndeko nyonso bolandaka biso hein, tete moke hein, mwasi ya pembe ba mbote na yo ma chérie euh, pona ba encouragement na yo pona nyonso na yo Marlène Belesi merci na yo euh, ba mbote na yo ebele ba mbote na bino vraiment euh, toza précisément euh, na Toza awa na kimbo commune ya kimbo nseke uh, precisement na quartier uh, quartier uh, fumukento toye bongo kokutana na moko ya biso mama rose ye alobi lelo akolakisa biso ndenge balambaka mbika hein? alobi akolakisa biso ndenge balambaka mbika nde lelo toye awa lokola émission na biso la découverte toyaka tolakisa bino nde balambaka naloba ntango toye surtout mpona bilubu ya kolamba boye hein? simba papier na biki Simba pape na biki landa ndenge ako explique landa ndenge toko mona na nga na bino tozo yekola ensemble parce que eloko esala nga bien eza nini mbika yango toye komona mutu ako lambela biso hum na yebi te mama te jeune fille hein kaka nde batu ba kipa mbika te kaka nde batu ba mbika biloko ba mama sikoyo eloko eza ko interesse nga eza nini jeune fille abi alakisa bino libala ma mbika en tout cas na nga na bino to simba ba stylo na ba papier pembeni maman rose alakisa biso ndenge bayambaka mbika à suivre mm -hmm. oyo mbika nasombaki mbika na wenze nde ka batekaka banikisi yango nde naye na yango sikoyo naye na deuxième étape nazotuta yango ozala na liboka na yo na nzete na yo ezala propre po tuta mbika yango na osala otuta mbika na ngai avant kolamba mbika il faut otuta yango otuti yango ti ekobima huile mbika batuta yango mpe ya pamba te mais awa na bandi na kotuta nanu ya pamba bandi otuta nanu ya pamba après aire moko nde naa na eloko notia na kati mpo epesa kaka pimbo na biloko na ngai oyo nazolamba ntango hmm, nde nayebisaki bino natuti mbika na ngai Pendant quelques minutes ya pamba siko awa nalingi na mélange yango na mwa baepice to epesa yango mwa goût epesa yango goût mpe change yango mwa couleur nazotuta boye nakati ya mbisa na nga ozala na mposa otya mwa ai okoki otya de 3 ka nde yo moko omona lokola ngai natie mwa 3 mbuma ai na nga na kati nazwi na mwa tomate na nga oyo nakataki natie mpe na kati natie nyonso te eh, natie mwa ndambo mwa ndambo mpe changeon ka mwa couleur ndenge nazotuta boye soki obandi otuta mbika kaka boye oko otuta banda nde dr ona otuta ti pokwa mbika ebimisa huile te ndenge natie mwa bepise na nga boye na obakisa mwa mai mokie Donc mwa mayi yango ekozala eau tiède ou bien ekozala kaka mayi normal. Otia yango sikoyo ebele te. Faut otia yango mokie. Faut so otie mokie wana ndenge ozotuta bo fur et à mesure ozotuta huile mpe ezosalema mpo mbika ebima baboule boule soki otie yango te mbika ebanda kopanzana na nzungu donc otie mbika na nzungu omona ezopanzana ekomi potopoto moya olia yango ezala te me ndenge ngai natie mwa bepise na ngai boye Awa nazwa suma mai na nga moke na bakisi na kati ndenge na kobanda kotuta nazofina huile ezobima soki huile ebimi eh, awa nazobanda kolamba yango kokata kaka naobanda kokata naotia bo mbika na ngai ezala bulbul kaka ndenge nayebisaki bino ezo changer couleur ata ekoma rouge nyonso te mais echange yango mwa couleur na ebandeli ezalaki vraiment pembe nyonso mais awa bozomona ekomi rouge ata nyonso te mais ekomi dia rouge epuis otie na kati ebeli vraiment donc enikami naloba enikami nakomi na etape otia mai otia mbika mai ifo omona yango ekoma boye lokola mwa pati moko boye ekomi mwa lokola pati wana soki otie mai huile ewumela te mpo ebima alobaki okoki kosalela otied okoki kosala mpe kaka mai normal lokola ngai nasaleli otied te nasaleli nanga kaka mai normal yango naotia na kati ya mbika na nga mpo nabimisa yango huile mpo soki ebimi huile te ekokoma potopoto na nzungu donc ezala kitoko te mpo na kolia kasi mpo nakomi na etape ya kofila nazofila mpo na huile na nga esala nini ebima mbika faut s'assurer que omonama huile ndenge ezobima boye po ebima bien restaurant service traiteur chef katika pesa Etats-Unis mobimba bavalida yo nani oboya madame katika pesa motema malamu yika ya nzambe ya yoka sudie bavalida kumikoi ezobima Thanks. awa sikoyo il ebimi donc ebimi ebele ebele vraiment nakomi sense ya kotia mai na ngai na nzungu ya etoka Avant natia mbika na nga na kati ya mayi ya moto. Te, poso otie mayi ebele. Ata mbika ebimi huile bongo ekoma potopoto. Mayi na nga na otia na mokie. Eleki. Oui, ça va. Ah. C'est bon. Ah, non, on va nous nanga. Nous nanga ya mai. Ya mai nanga ya mukie. Et non, on change na moto et tout. Pendant quelques minutes. Donc, on a tiré mai ya pamba. Nous nanga ya ngai. nalongola nzete na nga oyo natuteli mbika mpo nazwa mbika na ngai neti yango na nzungu nzungu eza na moto mpo deja etoki makasi mai na ngai estoki grave donc po toka nde boye mai fo toka nde boye kombika ezalaka na amidon mpo soki mai etoki boye te e bato bakolia yango bakobela fo mai etoka nde boye katika pesa tv katika pesa service trader chef katika pesa mitazo soki ozolamba mbika Faut s'assurer que moto ezalaka makasi mpo yango etokaka. Oso moto eza te yebake mbika wana ekobela bien te mpe soki ebeli bien te heure bato bakolia yango okobela eza baboule eza mpe mosusu ya opanza Air na tie yango bomoni nde nazosala ti po egarde baboule na yango ezala mpe opanza eza kaka te ke comme ozalaki na mposa olamba mbika baboule fo tika yango ka baboule bongo mpo okabola yango ndenge nini na basani donc obalusa yango makasi makasi te ke epanzana nyonso kaka mwa malembe malembe boye ezopanzana yango na moto natiaki mai ebele te na calculaki fo calcule donc mama nyonso alambaka akalkulaka kaka bakisa mwa mai na nga moke awa naza mpe na mposa ya seleri na ngai naza mpe na mposa ai yango oyo na fai na muscate na pilipili nalinga mingi kosalela kolambela mbika na ngai na ba epice naturel nalinga kolamba biloko na ngai mingi na ba epice naturel bakibe wana nalingaka te tomema bamaladi ebele yango wana biloko na ngai epice na ngai nyonso yango na ozela Lika ete etoka ndambu te. Okalinga b'epices na nga oyo po na melange yango na kati. namoni biloko na nga ma ekomi na niveau oyo nakoki kosangisa yango na bepice nangi sikoyo na prépare bepice na nga mpo na kalinga nayebi te ba misusu balambaka yango mpe na ba misusu akolamba mpe mafuta mbila donc ça dépend kaka nga alingaka mingi mingi kolamba biloko na nga na huile babika bafumbwa yango nasaleli mpe huile végétale na ngai Tomate na nga ya mbuma yango ebeli na balembi mpo na yini natya tomate koloba te musike na palompa oyo mpe nzala kobangabanga te teba bandembi ngai na babaki muscade matomate ya linzanza ebeli ngi na mélange yango na kati ya mbika na ngai restaurant service traiteur chef katika pesa Etats-Unis mobimba ba fanta. Yo nani oboya? Madame Katika pesa motema malamu luta ya Nzambe ya yoka soki etambali mokoi. Katika pesa TV. Katika Pesa TV, Katika Pesa c'est distributeur chef Katika Pesa les États-Unis. Yes. Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour notre à l'actualité. Théâtre, collaborateur, musique, ne parlons pas. Oyo Kinzala, kobanga banga te. Na États-Unis mobimba. toujours service traité à qualité tocos Pour toutes vos réservations, contactez Maman Katika Pesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Cathy Capessa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. Bandeko balandi, touti kolanda mama Rose ndenge alambeli biso mbika, biso moko tomoni tomoni vraiment mbika ndenge aza ko expliquer biso ndenge alambeli biso mbika. Mama Rose, namonaka ba la majorité bato balambaka mbika ezalaka ba mama, omona ba jeune fille lokola ba biso boye ba biso lamba mbika omona lokola ba biso repas moko ya ba mama, sikoyo yo kolamba mbika kitoko boye nani alakisa yo? Kolamba mbika, moto alakisa na ye ngai te. Kolamba mbika ezalaki volonte na nga moko. Ba mama mpe tango oye kolamba mbika bazalaka mpe ba jeune. Donc nionso ezalaka kaka volonte. Ezalaka volonte lokola nga natiaka volonte ya koyeba nde nayebaka na na propre effort na nga moko moto alakisa nga azalaka te. Mama Rose alobi ye balakisa ye te. Et ye moko kaka na volonte na ye nde alukaka ayeba ndenge ba balambaka mbika na ndenge epayi ba sikoyo namonaka batu mususu baolamba mbika euh soki batie babanda kotuta wana ba preferaka tango abandi kotuta ba preferaka atia mayi ya ya moto mais yo namoni otie mayi ya malili après bisu bisu toyesi bisu esala eloko te explique nga nango Non eza ça depend ça depend okotia mayi ya moto okotia pe mayi ya malili. Euh, na yango maman Rose tokolinga toyeba lisusu. Souvent nga namonaka soki moto bato mosusu balambaka mbika azwi ba épice nyonso atie mbala moko epuis alambi lino namoni mwa système moko ya sikawa okangi ba épice estce pesa biso mwa avantage ya kokalinga bongo tuna ya kotia mbala moko donc tatiaka mbala moko asalaka mabe to explike biso na toyeba Mutu atiaka mbala moko asalaka mabe te ndenge kaka balobaka eloko moko lokola pondu moko bakitiseli batu bamema mutu wana façon nini ako lambe pe ba gout ezalaka kaka different nga na preferaka nakalinga b'epices nanga po ebela nanu na huile poso ebeli na huile Mais maman rose tangu obandaki kosala ba epice wana et puis tangu okomaki kokalinga namoni okalingi ba biloko nionso otiaki wana tomate ndembi eh, mua biloko ebele mais tomate ya boite namoni okotia yango na suka et namoni na celerie otie na suka et explique moi poni osalaki bongo donc ngai Nde na kalingaki ba epices nionso na tiaki tomate ya boite na suka po na bandaki nako kalinga nanu ndembi, ail na ngai, tomate ya mbuma po yango il faut ebela nanu tomate ya boite eza dejà eza dejà nako loba ndeni eza dejà ya ko lamba dejà na machine mais ba tomate oyo ya mbuma eza nanu naturel eza nanu mubesu nako loba donc moto il faut ebelisa yango tango nako sangisa yango na tomate ya boite Nde heure ekomi nini moto ekosanga lisusu ekobela nionso eleka maman. Vraiment explication claire explication ya bien epa maman Rose abi alingaka bongo ba epice wana mosusu eza ya nani ya mobesu mais tomate na biso ya boite ezalaka nango deja ya kolamba fatia na yango na suka e na feuille na ndembi eza biloko esengaki eumela te en tout cas maman Rose explication bien mpona Euh biloko olambeli biso mbika olambeli biso mais na moni yo mbika na yo ebimi ba boule mutu mosusu azalaka atie yango pe bongo ebima ba boule mais ebimi ba boule te esimbi te ebimi poto poto sikoyo explique biso non ya yo pe ebima bongo qu'est ce qui fait que ya yo ebima poto poto te bon na ebandeli nayebisaki bino très bien po mbika na ngai ebima boule Heure nako tuta yango faut otia mayi nde na tiaki wana po na bimisa yango huile soki dejà ebimi huile huile ebimi dejà na kati ya mbika nde ebimisaka yango ba gout de deux heure otia yango na mayi ya moto oyo otiaki na nzungu kotia nao mayi ebele te otie mayi na quantite moko ya mokie heure otia mayi na quantite ya mokie ndenge ozwa mbika no otia na kati nde ekokanga kaka ba boule wana ekopanzana mais makasi te. Donc po mayi ezalaka nanu mukie mukie mukie mukie obandi obakisa si. Euh, mama Rose alobi fo mayi kotiaka mayi réciproquement eza l'une ya ba raison oyo esalaka ke mbika na yo ebima baboule ebima ya kopanzana te mais un peu de curiosité to namonaki ozosala wana baepice nyonso parmi baepice namoni Tango tobandaki nango na ebandeli otie ail et otie ail otie otie tomate obandi kotuta mais namoni oye kobandela lisusu ail mbala mibale. Oui natutaka mbika na nga na ail po epesa ngo ka saveur ya bien natiaka pe tomate ya mbuma na kati po e changer yango mua couleur. Echange couleur ekomisa mwa couleur ya rouge soso etikali bongo ngai na par rapport na nga moko na experience na nga namonaka lokola ebima bien te donc so nalambi mbika na nga natie ai na nga natie na tomate ya mbuma na nga natuti yango na kati avant nasangisa biloko nyonso namonaka ebimaka bien yango nasalaka bongo Eh, mama kuzabe azongisaka ai mbala mibale euh, eza po esala biloko lisusu kitoko kaka ndenge ezalaka mais mama rose tolingi toyeba lisusu euh, pourkui olinga kolamba mbika pourkui olambi eloko mosusu te leo préféraki olamba mbika lelo pourkui olinga kolamba yango nalinga kolamba mbika mingi po na ndako place naza aza bana mibali Mbika e traitaka prostate donc soki mwana mobali azo lia yango mingi e ko epargner na maladi ya prostate. Yango na lingaka mingi ko lamba mbika, na lesa ba ndeko na nga na papa na nga mbika. Na lingaka ko lamba yango po lobi pe soki na koti ndako ya libala na nga na lambela pe mobali na nga mbika po azala epargne na maladi wana ya prostate. Yango na lingaka ko lamba yango trop. Ba ndeko balandi en tout cas maman rose vraiment explication claire alobi alingaka kolamba mbika c'est parce que mbika etraitaka batu ebele peut etre bayebaka te mbika etraitaka prostate maman rose lelo alakisi biso a explique biso pourquoi ye alingaka na ye kolamba mbika abi etraitaka prostate ayebi ke na ndako place azali ba ndeko mibali bazali euh, c'est de préférence baliaka mbika trop mpona ko épargne bango euh, na prostate vraiment eza eloko ya malamu vraiment je vous remercie pona kolinga ko épargner bato na maladi moko quelconque vraiment mama rose merci mais nangi nayeba lisusu pourquoi pourquoi mama rose olinga kolamba mbika na yo na huile bon wana linga mingi kosalela huile végétale Oyo natia na kati ya mbika na nga natiaki mungusu eza nde mungusu na salelaki. Pourquoi o prefere kaka osalela mungusu parce que toza na ba mbisi ebele tozalaka na nzombo tozalaka na ngolo pourquoi yo o prefere mungusu? Bon nga na preferaka mingi kotia mungusu na kati ya mbika na nga surtout mbika nalingaka kotia ngo mungusu po musuni na ngo nanu ezalaka musuni makasi. Pe ezalaka vraiment makasi makasi te. Poso na tia ngo na mayi ya moto nde na tiaka yango evandi esala ba temps ebele te po elemba mua ndambu. Yango na preferaka ko tielaka ko tiaka mungusu na kati ya mbika na nga. Donc na kati ya biloko quoi. Yango na preferaka. Euh maman Rosa abi a preferaka kotia mungusu euh po mungusu ewumelaka penza te par rapport ya ba mbisi mususu abi ye na mbika na ye a preferaka atia mungusu. Euh maman Rose nako loba boye eza na ba jeune fille ebele balingaka kolama mbika te omona la plus part ya ba jeune na biso aomona mbika lokola eza biloko moko ya ba maman aomona mbika nana tana te mbika nini mais Curieusement na moni obi mbike traitaka et voila tandis que ba jeunes baza batu oyo bao se preparer ba ba jeunes filles ba kenda ba ndaku ya mabala obi ke mbike traitaka prostate supposons ke jeune fille aza na libala alambaka mbika te hein aza na posa mobali na bela prostate to ndenge nini sikoyo conseil nini oyo yo mama rose okopesa hein ba ndeko basi ba jeunes filles lokola ba biso oyo ba lingaka kolamba mbika te oyo ba monaka mbika lokola repas kaka eza po ba mama balamba conseil nini opesa bango Bon conseil na nga mingi donc opesa pa ba jeune fille na biso donc biso ba jeune fille surtout ba oyo baza na kati ya ba ndako ya mabala balingaka mingi kolesa mibali na bango biloko lokola ba mbika parce que eza vraiment biloko ya naturel ya naturel balesaka bango ba biloko lokola ba vivre frais te mpo yango ekomema malade en plus mbika nde nalobaki na ebandeli eswaniaka eza traitant Mobali na yo nde andoli ya mbika wana auti kobela prostate te loba kaka eh eza kaka maladi lokola maladi nionso mais soki azoliaka mbika mua mingi ozolambelaka ye yango mua mingi akozala epargne na ba maladi lokola ba prostate ba maladi ebele ebele ebele donc ba jeune fille oyo baza lokola nga na ba oyo baza dejà na kati ya ba ndako ya mabala balambelaka mibali na bango ba mbika Na ba oyo babali te balambaka ba mbika na ba ndaku na bango eko soigner eko donc eko eza traitant eko banda ko ko ko epargner ba ndeko na bango na ba parents na bango na ba mibali na bango na ba malades wana c'est un peu ça. Euh ba ndeko toyoki ndenge mama Rose ayebisi biso alobi ba jeunes filles bolambaka mbika. Soki boyebi te bokota na emission bokotaka na chaine na biso ya katika pesa bokoyeba kolamba ba biloko ebele oyo boyebaka te ndeti lelo bayeli biso bilubu ya mbika hein tokota ka eh, po toyeba totalaka ndenge nini balambaka mbika eh, mbika ezalaka ndenge nini eh, bino moko bomoni eh, mama Rose okopesa ata batu mibale mbote. Nanga mobimba famille campagne Napesi lisusu mbote na mon ami prive donc nabengaka ye mingi kamaadi mwasi ya pembe makasi therese ya moki napesi ye bambote ebele napesi mbote na promotion nanga mobima 2011-2012 ya lycée saint joseph donc baomo bayebi bakabola na esika baza napesi lisusu mbote na bacamarade na ngai ya isteme donc nalela bango ya trop Napesi su mbote na mutu moko kaka donc KMB ye moko ayebi esika azali ba gros bisous ebele ebele. Tokomi kokoma na suka ya emission na biso bolingaka mingi tozalaki wana lelo na mama Rose na commune ya Kimbanseke na quartier Fumu Kento toyaki nde awa alakisa biso ndenge balambaka mbika explique biso balambaka mbika ndenge nini Je pense bomoni bino moko ndenge balambaka mbika. Toyebisaka bino emission na biso tozaka wana toujours pona ko faire voir bino oyo batu ba kipaka te hein la decouverte toyaka wana po to faire decouvrir bino oyo batu ba betaka kara wana nayebi ke ya de gens ba betaka kolamba mbika kara hein bobeta lisusu kara te bomoni avantage ya mbika Ba jeune fille ba maman bomoni avantage ya mbika hein mutu a explique biso makambo ya mbika oyo c'est pas une vieille dame si c'est comment c'est une jeune fille a explique biso mbika ayebisi biso ke mbika balambaka boye basukaka boye en tout cas topesi bino ba merci mingi esika nionso bozwami bandeko nionso oyo bozalaka wana Pona kolandaka emission na biso ya le retrouv emission na biso na chaine na bino ya kati kapesa TV emission na biso ya le decouverte ndenge bolingaka toujours kolanda yango topesi bino ba mbote partout bozali euh Evodi Misambu merci euh à Dorcas Masala merci à toi euh merci à Christelle Bondia euh merci na baninga ba ba ndeko nioso oyo bozalaka wana pona kolamda biso pona kolanda emission na biso Eh bon sejour à Lamar Mandungu hein bon sejour à toi à Kinshasa eh, tu es le bienvenu euh, merci mingi na bandeko nyonso basungaki biso na technique là je vois euh, Jonas Munganga oyo azalaki wana mpo na kosunga biso eh, je vois encore hein, Sion SK Merci na yo Sion Kabasele eh, merci na papa Rigen eh, merci na papa Jeff donc euh, merci à vous tous oyo bozalaka wana toujours mpona kosoutenir biso eh, tolingi bino ya trop et puis tolingaka bino mingi eh, merci à Marlène Belesi eh, merci à tout le monde merci à Vince Tulomba mon président merci à toi. Euh, merci à Ben Mayele. Euh, merci à Yolande Pembe, la maman de Aurore. Euh, merci à Hugue Mubwa le banquier maboko banki merci na bana nionso ya NJD hein etat de l'esprit merci tomonani na bino mbala sima pour une nouvelle page ciao. Purchase your tracks today. katika pesa tv katika pesa service traiteur chef katika pesa na Purchase etats-unis your tracks today.